всем приготовиться к посадке. placy мошенничай в том парке, где на митинг собираются черносотницы. Наслушайся их речей, напьется и бузи. Всю жизнь кричат «Бей жидов, спасай Россию». А Россию так и не спасли. А, слабо! танцуй, племя, молодое, незнакомое. Thank you. наслушается их речей, напьется и бузит. Чистоту русской нации. Здравствуй, племя. Молодое